Бачигапо, мы ми айхондо бальдии, дада, хайми дада. Ми хомби ты мамбуканду, нучи макмуканду или сини, мамбука наниди да, то то ты не топтани нинга пагела, гойда нерини, мамбудя серми, да, То то ми одынит, да, да. Ми си элиси ту дай трас до, а все ныне бохто комсомольска чи комсомольска чи дзо танго э, э, гочин дуи километр до би а, дачи дзо километр до кочергу Качергухамби, а, ты покто Буричи ныне. Буричи, амтанго нюнгуго километр до би, остановка, иду а, э, на Ихалачине Комсомольска автобусова, иду өйөдө өйөдө а, найхалачини комсомольска чыйыныр а, ну, автобусова а, во посипо мын э, сыденди буречи где не машина ко то тотоптени хавси автобуса тулту халачори моня Миоси манихомби сунчи и цюндагуе, гусарагуе, г нагури дачи.